Sraith Pictiúr 10, An Ghéarchéim Eacnamaíochta An Aoine a bhí ann. Bhí Seán, Liam agus Pádraig ag fágáil an mhonarchan. Chaill siad a bpostanna mar gheall ar chiorruithe sa mhonarcha. Chuir Liam an milleán ar an gcúlú eacnamaíochta. Chuaigh Seán abhaile agus labhair sé lena bhean chéile. D'inis sé an drochscéal di. Dúirt sí go raibh brón uirthi. Tar éis cúpla lá thosaigh Seán ag lorg poist nua. D'fhéach sé ar an idirlíon agus chuaigh sé chun cainte le bainisteoirí gnó. Ní raibh post ar bith le fáil. An Chéadaoin ina dhiaidh sin, chuaigh sé go dtí Oifig an Phoist chun cúnamh dífhostaíochta a fháil. Bhí slua mór ag lorg chúnamh dífhostaíochta an lá sin. An oíche sin, bhí Seán agus a bhean ag féachaint ar an nuacht. Dúradh ar an nuacht go raibh 450,000 duine dífhostaithe. Chuir Seán an milleán ar an rialtas. Tar éis cúpla mí dífhostaithe, bheartaigh Seán dul ar imirce. Chuaigh sé go dtí Aerfort na Sionainne agus thóg sé eitilt go Meiriceá. Ní dheachaigh a bhean leis agus bhí an-trua air ag imeacht.